tenaga teleportasi aku. Lahong. Matikan dia! Tuh! masa. Ini adalah amaran terakhir. Berhenti sekarang! Hey! Yeah! Oh! <laughs> Sa sayur, sayur sayur aku.